motor dalam naik atas ini trap legendaris juga ya. selape kang boyasi kelas sinebut pa putra kanjeng siro lawe lek kurang pas bener ra ya Mbak Manura do prangkung bojone Bebelo wirat moyo Tan wurung sri huning Kukor dadi kusumaning bo wis nggir semare metu tambah jebul kuno <laughs> eh, iya endang eh, nyanyi Monara putri lawe lek kurang pas bener ya Mbak Manura do prangkung bojone goro bebila wirat moyo tanwurung sri huning gugur bongso Sampun, dadi kusumaning bangsa eh, semare metu tambah jebul kuno Sri Huning nika dipun bablasaken tapi lho